Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանին դեպի Գետիհովտում է տեղակայված Բագրատաշեն համայնքը։ Այստեղ բնակչության հիմնական զբաղմունքը այգեգործությունն ու դաշտավարությունն է։ Այստեղ մարդիկ բաց են նորարարության, նոր բիզնես գաղափարների հաջողված փորձի արագ կրկնօրինակման եւ բազմացման համար։ Նրանք մտածում են գործարարությանը նպաստող միջավայրի մասին, որն իրենց թույլ կտա սեփական քրտինքով եւ ջանքերով հասնել ցանկալի արդյունքի։ 3 տարի առաջ Բագրատաշենցի 4 չրագործներ ընդգրկվեցին փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի սկսնակ գործարարների աջակցման ծրագրին։ Դասընթացներ վարկերի տրամադրում, մագի զարգացման ծրագիրն էլ օգնեց սարքավորումներով։ Այսօր արդեն գործում է ճրի արտադրամաս եւ մրգի հավաքման կետ, որտեղ արկա է սառնարանային տնտեսություն եւ փաթեթավորման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Սեպտեմբերի 30-ին Բագրատաշենին այցելել ՄԱԳ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար, ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Հելեն Քլարկը, ՄԱԳ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչ Բրեդլի Բուզետտոն։ Հյուրերին դիմավորեցին Տավուշի փողմարզպետ Լևոն Սարգսյանը, Բագրատաշենի գյուղապետ Արկադի Մակյանը, չրագործներ, բազմաթիվ բագրատաշենցիներ։ ՄԱԳ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Հելեն Քլարկը եւ հյուրերը շրջեցին արտադրամասում, ծանոթացան շենքային պայմաններին տեխնիկական հագեցվածությունը եւ իհարկե համտեսեցին արդեն արտահանման պատրաստ արտադրանքը։ Տավուշի փոխմարզպետ Լևոն Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնելով հյուրերին մարզ այցելելու համար նշեց, որ Մագի զարգացման ծրագրի հետ համագործակցությունն արդեն 20 տարվա պատմություն ունի։ Նա նշեց, որ եթե առաջին տարիներին հիմնականում իրականացվում էին վերականգնողական ծրագրեր, ապա այս վերջին տարիներին համատեղ իրականացվում է զարգացման ծրագրեր, որոնց նպատակը աշխատատեղ ստեղծելն ու գյուղական աղքատության կրճատումն է։ Փողմարզպետը նշեց նաև, որ մարզի համար կարևոր է գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը եւ որպես հաջողված ծրագրեր նշեց ջերմոցային տնտեսությունների հիմնումը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Հելեն Քլարկը նշեց, որ շարունակելու են ծրագրերը, որոնց նպատակն է տեղական հումքի աշխատանքի ավանդույթների եւ գիտելիքների վրա հիմնված մրցունակ ոլորտային ուղղությունների զարգացումն ու ապրանքանիշների խթանումը։ UNDP is doing with local communities Շատ հետաքրքրված եմ, թե մագի զարգացման ծրագրերն ինչպես են նպաստում յուղի բնակչության կենցաղի եւ ապրելակերպի բարելավմանը։ Գալով այստեղ տեսա, որ եթե նախկինում մարդիկ միայն միրգ էին վաճառում, ապա հիմա կարող են միրգ վերամշակել եւ ավելի մեծ եկամուտ ստանալ։ Եվ ուրախալի է, որ իրենց արտադրանքը վաճառում են հեռավոր երկրներում, ինչպես օրինակ Իտալիայում։ Ինչ տեղեկացին նաեւ, որ մարդիկ սկսել են նոր ծառեր տնկել, այգիներ հիմնել, որով իրենց եկամուտը կարող են 20-ից 30%-ով ավելացնել։ Այս ամենը տեսնելով մենք նպատակը դրված ենք նոր ավելի մեծ լայնամասշտաբ ծրագրեր իրականացնել, նոր դոնորների նվիրատվությամբ, քանի որ տեսնում ենք, որ այստեղ նման ծրագրեր իրականացնելը արդյունավետ է։ Եթե մագի զարգացման ծրագրի ղեկավար Հելեն Քլարկը առաջին անգամն էր Հայաստանում, ապա մագի զարգացման ծրագրերի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչ Բրեդլի Բուզետտոն ներկա է եղել այս արտադրամասի բացման արարողությանը in already in just under a year I think. Շատ հաճելի է տեսնել արտադրամասը աշխատանքի process-ում։ Մեծ քանակությամբ ճրեր են պատրաստվել ու կարողացել են շուկա դուրս գալ։ Այս կար ժամանակահատվածի համար սա հիանալի արդյունք է։ Այստեղ ես տեսնում եմ մի շղթա, որին մենք ձգտում էինք՝ միտք արտադրող, միտք վերամշակող, արտահանող եւ գնող։ Այս շղթայի մասին է խոսքը։ Մենք նախապես նպատակը դրվել էինք տեսնելու, կաշխատի այս սողակը թե ոչ։ Իսկ այսօր արդեն մտածում ենք այն լայնելու եւ ել ավելի զարգացնելու համար։ Այս ձեռնարկությունը փոքր, բայց հաստատուն պահանջարկ եւ իրացում է ապահովում համայնքներում արտադրվող բերքի համար։ Ինչպես նշեցին ճրագործները, պատրաստի արտադրանքի իրացման խնդիր չունեն։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է օգտվել այս ձեռնարկության սառնարանային տնտեսությունից, արտադրամասում ճրի պատրաստման եւ հաթեթավորման հնարավորությունից։ Արտադրում ենք ճիր, հիմնականում պատվերները սպայի դրությամբ Ռուսաստանա, մեկ է Եվրոպա։ Այս տարի մոտ մի 500 կիլոից ավել վաճառել ենք, մի 500 կիլո էլ սառնանում ունենք արդեն, ճաշված թարգմիր, թարմ, թացմիրք, որը ամեն անգամ ընդունում ենք, նաև մինչև դեկտեմբեր հույսով ենք, որ մեր ապարատները չի կանի, որովհետև խնձոր տանձից հետո գալիս է նաև կարելոկի սեզոնը, որով պետք է նորից զբաղվենք։ Տավուշի մարզում սա առաջի կենտրոնն է, հավաքման կենտրոն, որպես որտեղ գյուղացիները կարող են նաև մեր ծառնարանում պահեն միրգ, կարող են բերեն իրանց միրգը, մենք չիր սարքենք, հետո տանք իրանց։ Այս ոլորտի ձեռնարկություններից զարգացումը, ինչպես նաև նոր ձեռնարկությունների ստեղծումը, որոնք կարողանան արտադրել որակյալ եւ ստանդարտ արտադրանք, թույլ կտա էականորեն խթանել այգեգործության հետագա զարգացումը եւ համայնքներում ստեղծվող եկամտի աճը։